Fala minha galera do canal Windows Droid, beleza? Aqui é o Giovanni Hoje eu vou mostrar a vocês mais um método de como você receber o seu código do WhatsApp, beleza? Primeiro você vai desinstalar o seu WhatsApp O WhatsApp que você estava tentando receber o código e não recebia de maneira alguma Aí você vai abrir o seu navegador, beleza? Abra seu navegador e digita www.whatsapp.com aí você vai vir nesses três pontinhos aqui e vai é, ativar essa opção versão para desktop beleza aí você vai apertar em baixe o WhatsApp aí vai carregar a página aí aqui se o seu for iPhone for Android ou Windows Phone Windows Phone você vai apertar beleza mas como o meu é Android esse tutorial é para Android você vai apertar no nome Android beleza Aqui, o oh, to realize the phone Google Play, beleza. Você vai clicar aqui no nome beta, beleza? Após clicar no nome beta, eu vou aqui mudar de conta para simular certinho como estaria, como vai estar a sua. O seu vai estar assim, beleza? Aí você vem em tornar-se testador, beleza? pode tornar-se testador, você vem em fazer o download. Posso fazer o download, galera? Você vai aparecer aqui que você está sendo beta, beleza? Assim, vai, vai aparecer que você está sendo beta. Vamos lá, WhatsApp Messenger. Vou voltar lá no site. Fazer o download do aplicativo do WhatsApp Messenger. Beleza? Aqui vai dizer que você está sendo beta, galera. No meu não, está tá indo porque eu já fiz nessa conta esse processo. Mas beleza, você vai instalar, né? Você vai instalar o WhatsApp beta. OK? Aí tem no meu canal também vai ter ensinando um vídeo de como você ter o WhatsApp beta, beleza? Que vai estar aí na descrição, galera. Bem, deixa aqui baixar Esse é um método seguro, bastante confiável, que está dando certo para várias pessoas, várias pessoas. E também está dando certo para mim, né galera? Se eu transmito para você é porque deu certo para mim. Deixe baixar aqui, beleza? Pronto, galera. Após ter baixado, você vem em abrir. Você vai fazer os mesmos procedimentos, beleza? Continuar. Permitir. Permitir. Se não aparecer isso no seu, é porque o meu é Android 6.0, beleza? Aí você vai botar teu número do seu celular. Certinho, sem nenhum erro, beleza? Aí aperta enviar. Simplesmente, galera, é rapidinho, por causa que você está na versão na versão beta. Aí como é na versão beta, eles fazem de tudo para suprir as necessidades e tudo mais, né? Porque é beta que Chegou o código do WhatsApp. Beleza? Atualizar o Google Play Serviço, se você fizer para cá, blá, blá, Eu vou ignorar essa parte, por causa que aqui é um tutorial ensinando apenas você a ter o seu código do seu WhatsApp, beleza? E galera, como você pode ver, chegou aí rapidinho na função beta, no WhatsApp beta. Galera, a videoaula é essa. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquele like, se inscreve, faça parte da família aí. E compartilha o nosso vídeo. E tamo junto!